Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi Azmobod mahalla fuqarolar yig'ini xavfli hudud deb e'lon qilindi. Tuman hokimi X Niyozovning tegishli qarori qabul qilindi. Bunga Farg'ona viloyati hayvonlar kasalliklari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazining Oltariq tumanidagi Azmobod mahalla fuqarolar yig'inidagi hududidagi bir bosh sigirda quturish kasalligini qo'zg'atuvchi va 5 negri tanachalari aniqlangan sabab bo'ldi qaror bilan veterinariya va chorvachilik rivojlantirish bo'limiga cheklov joriy etilgan hududda quturish kasalligi moyil bo'lgan barcha hayvonlarni klinik ko'rikdan o'tkazish dezinfeksiya vositalari va dezinfeksiya ishlari o'tkazilishi nazorat qilish vositasi yuklatildi shuningdek tuman ichki ishlar bo'limiga quturish kasalligi qayd etilgan Azmobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida qutturish kasalligini oldini olish maqsadida daydi va qarovsiz it va mushuklarni tushda obodonlashtirish boshqarmasi xodimlariga yordam berish vazifasi yuklatildi manba qalampirus